ils nous ont chanté, le gars, il était poète, comme total poète. J'ai filmé un peu, là, c'est mon CV. Après, ils nous ont invités, ils jouent un spectacle gratuit le 23 février. Ah. J'aurais dit que je pourrais filmer, puis le mercredi, ils m'ont donné leur Facebook, leur email.